На правом фланге БМП-2 выходят на дорогу, чтобы нанести удар по снайперам боевиков и прикрыть наступающих пехотинцев. На левом фланге атаки тяжелый бульдозер проламывает проход в заборе. Кабина водителя забронирована листами стали и мешками с песком. в позиции террористов, боевая машина пехоты корпусом прикрывает выдвижение пехотинцев. Новый проход через оросительный канал готов. В ближайшее время армейские подразделения пойдут в атаку через этот новый путь. Со взятых позиций боевиков выносится оружие и боеприпасы мне приглянулся вот этот самодельный миномет. Он изготовлен кустарно здесь же, в цехах маленьких мастерских, которых много в Джобаре. Мне разрешили посетить небольшую часть взятых домов. Но сразу предупредили, ничего не трогать, ступать след вслед и не трогать никаких выключателей, так как очень много мин и надо быть осторожным. Еще утром здесь нельзя было долго задерживаться, а сейчас мы относительно спокойно можем пройти по этой автодороге. Здесь надо перебежать несколько метров, так как могут достать из того самого одноэтажного дома, который сейчас справа от нас – Офицеру вкратце рассказывают о том, как здесь наступали солдаты и куда отступали боевики. На лицах солдат спокойная усталость. Они отлично сегодня поработали, но дел еще много. Им предстоит разминировать и закрепляться на освобожденной территории, а также вести разведку позиций боевиков. За каждой дырой в стене могла быть огневая точка, и солдаты, наступая, должны были знать и чувствовать противника, чтобы не обстреливать ложную позицию и не пропустить настоящую скрытую огневую точку. Это тело боевика целое – и его эвакуируют в первую очередь, на опознание и проведение следственных действий. Остальные фрагменты тел меня попросили не снимать. Танк накрыл один из блиндажей с несколькими боевиками. Здесь под завалами, как и в Борзе, у огневой точки был проход в подземный тоннель. Сейчас он завален, а мы идем дальше. А, свурно, анте. Туда дальше несколько домов, и там боевики. Эти дома пока не разминированы, и мне туда хода нет. Боевики могут в любой момент возникнуть из ниоткуда, так как у офицеров пока нет информации, где есть выходы из подземных ходов. Это след от еще одного боевика. Туда дальше все занято боевиками. Сейчас солдаты и офицеры будут проводить разведывательные действия для планирования следующих контртеррористических операций. Разведчики рассказывают, что в комнате впереди не могут закрепляться. Позиции боевиков укреплены, и поэтому в эту комнату пока хода нет. Там впереди есть здание, в нем боевики. У них там хорошие позиции, они там хорошо закрепились. Мы по ним пулеметом работали, из РПГ били, но они оттуда потом все равно простреливают эту комнату. Пока мы там не можем закрепляться. Солдаты засекли движение, началась перестрелка между солдатами и боевиками. يا شباب Этот мужчина стал одной из жертв той пропаганды, которую развернули радикальные исламисты. С помощью стран Запада, поддерживающих так называемых умеренных исламистов, мир сегодня столкнулся с новой угрозой цивилизации. Это религиозный фашизм в лице ИГИЛ, где нет места инакомыслию, где уничтожается общемировое наследие цивилизации в самом древнем населенном городе планеты. Так называемое исламское государство зальет кровью весь регион и потом начнет экспансию в остальной мир, если их не остановить. Ударами с воздуха террористов не победить. Воевать с ними надо на земле. И сегодня на земле боевикам исламского государства может эффективно противостоять и победить именно сирийская арабская армия, которая за 4 года изучила противника и знает, как с ним бороться. Осталось, чтобы правительства ведущих западных стран трезво взглянули на вещи и перестали поддерживать террористические группировки, дав возможность армии сирийского народа победить в борьбе с общим врагом. Мы уходим назад. Сегодняшняя операция закончена. Поставленные перед армейскими подразделениями задачи выполнены. Зачищены десятки домов на левом и правом флангах атаки. Основной удар был сконцентрирован на правом фланге. Действия армии на левом фланге стянули силы боевиков с места основной атаки. Армейские подразделения существенно продвинулись в сторону высоток. Боевики понесли потери в живой силе и вооружениях они отступили на следующий рубеж обороны. Новый рубеж обороны обнаружен и начата работа по планированию новой точечной операции. В рядах армии погиб один солдат и четверо получили ранения. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.